もうはいデビだよ、えー、今回ね、えー、またまたですねプライズプレゼントをいただきましたこれ何が入ってるかちょっと気になりますねうおなんか開封していきたいと思いますありがとうございますコメントにね いくつかこう返事をしたいなと思うコメントがあって、えー、一つはですね、えー、たくさんの、えー、コメントいただきましたもっとねあの目立たない服装を普段はしているので、まあ、ちょっと心配なのは髪の毛の色だけかなっていうでもみんなのこのコメントからねこう、えー、フーリガンがね、あのー 結構いるっていうことでそこだけはねちょっと心配してねあの夜遅く散歩とかねしないように早く帰るようにした方がいいかなってこうコメントから、えー、感じました、えー、っていうのもですねなんでこんな質問をしたかというとあのー、まあコロナのこともあるからさあのいつとは決まってないんだけれどもあのいつかねあのロシアに行ってちゃんとこうロシア語を あの勉強したいなって思ってるんですよ。ね、まだ日にちとか別にいついつやるとかねこのご時世だからねこの世の中だからそう簡単には決められないんだけどやっぱりこうロシア語をね自分だけで学ぶってやっぱちょっと限界があってさ、ね、で私だってこのロシア語ね、まあ、まあ、数ヶ月勉強してね でそこからこういくつかみんなにね「あのもイジョルノー」とかねそういうなんかロシア語喋ったりとか動画流れしたいなって思ったんだけどやっぱりできなくてね、うん、昔ねあのファンの人からコメントをもらあるコメントもらってさあのまあ、私は病気でねいつか目が見えなくなるって言っていてで デビの動画大好きですって言ってくれてさでそういう人もねやっぱ中にはいるって知ってからさあのやっぱりロシア語をね話せるように目が見えない人でもあの楽しめるような動画を作りたいなって思ったんですよ。うん、思ったんですよ。思ったんだから仕方ないじゃないじゃあロシアでロシア語話せるように勉強したいなと思って。うん、でねあのね 私ね、あの趣味が、まあ、まあ、趣味いっぱいあるんだけどねアニメとか漫画とか映画とかゲームとか趣味いっぱいあるんだけどカードゲームとか、えー、カラオケとかねそれ以外にもあの昔から続けてる続いてる趣味が一つあってねそれはねあのラジオなんです。はいこう見えてあの私ラジオが非常に大好きなんですよ。あの新、えー、日本では あのー、深夜ラジオっていうジャンルがあって、まあ、名前の通り深夜にやるラジオなんですけどね、まあ、実際には深夜にリアルタイムで聞かずに、えー、今では YouTube で聞いてるんですけど、まあ、子供の頃から深夜ラジオっていうのはすごい好きでで他の国とはね違う違うんだよ日本の深夜ラジオって。うん どう違うかというと、まあ、2種類大きく分けると2種類あってあの日本のアニメの声優とかそういうアニメのオタク向けのラジオとあとはあの結構ねテレビじゃ言えないような過激な発言とかラジオだったら言えるからそういう発言とかをしているラジオを結構聞いてます。 まあ過激って言ってもあの政治的に何かを否定するとか誰かを傷つけるとかっていうわけじゃなくてちょっとこうアダルトだったりまあそういう下ネタのねちょっとゲイなジョークがあったりとかするような、えー、ラジオが実は、えー、好きなんですね。えー、もう何年も聞いてるんだけど私が好きなラジオのパーソナリティの人はもうね50歳以上なんですよその人のラジオずっと聞き続けてね 50歳のおじさんなのに下ネタとかいっぱい言うんだけどそれがまた面白いんだよねなんか。まあ、誤解してほしくないのはただただ下品なあ話をするのが好きっていうわけじゃなくて世の中にはまあちょっとしたこうエルティシズムだったりそういう思い出だったりあのちょっと下品な発言をしたい時もあるじゃないねまああの何、ー、て言うの 本当にこうあの何て言うのかな何にも楽しいことなくて辛い時とかあのそういう時本当に下品な言葉って非常にねいいものではないと思うねくだらないものだと思うんだけどそれでも辛い時とかで友達が本当にいなくて孤独だった時とかあのー 元気をもらったんだよねいっぱい笑わせてもらったんだよその50歳以上のおじさんのラジオからねラジオをね自分もしたいなと思ってね私はねほんともうあのほんとちっちゃい頃からね友達とラジオごっこしてたのでそのラジオを作ってあの YouTube にアップ YouTube じゃないや 他の動画サイトにアップロードしたりゲームのプレイ動画をねアップロードしたりしてたんですよそのはいはいそれぐらいなんかラジオを自分でもしたいっていう欲求があったからロシア語を学んで、えー、そのロシア語でね例えばライブ配信で週に1回とかね週に2回とかあのー、ラジオをやってなんかこう みんなを喜ばせることがね動画以外でもできたらなって実は思ってますそれは私のちょっとした目標なんですはいえー、質問ね答えたい質問3つあってじゃあ2つ目いくね、えー、2つ目なんですけど、あの以前ですね、えデビューをこう、あのカラオケの生配信を、まあ、一時期してたんですけどねまあ結構何人か喜んでくれて、あのすごい あのみんなね楽しそうにしてくれて盛り上げてくれてね優しいコメントとかもたくさん来てねすごいすごく楽しかったすごく楽しかったんですよで私自身あの歌を歌うことっていうのが大好きだから <laughs> 大好きだからあの非常にねみんなとこう同じ時間をね歌っていう形でねあの共有できたのがすごい嬉しかったわけであの コメントでね最近またカラオケの生配信しないのってあの質問が来たんですけど、ね、最近やらなくなった理由、えー、言いますねえっ、ー、とですねコロナのことがあってですねあのカラオケとかですねあの今あのあんまり営業時間長くできないんですよそうなんですよ で今東京はね、えー、緊急事態宣言っていうねアラートが出てそれが何度も何度もこう延長してるからあのー、カラオケをするにはちょっとあのー、タイムスケジュール的にねだってあの土日とかのお昼とかにさお昼から夜の8時ぐらいまでとかカラオケやっててみんな見る 見る見ないっしょまあ分かんないね分かんないねややったことないから分かんないねまたやってみようかなってちょっと思ってますはいじゃあ今度は、えっと、3つ目ね、えー、改めましてですね、えー、コメント欄で質問が来ましたあのうつデビューはうつなんですかみたいなねコメントをいただきました はい、えー、うつですし、えー、睡眠障害ですとかこれロシア語で翻訳できるのかわからないけど双極性障害とかねいろんな病気を私は、えー、持ってます、はいえー、去年ですね、えー、精神障害者になりました、はい、なのでね、あの結構ね薬とかも強い薬を飲んでるので、あの 一部ね記憶をなくしたりとかうんこの一晩寝るだけでもう数十年数百年時間を感じるぐらいあの感じたような感覚があったりとか時間の感覚がね非常におかしいんですはいなので本当にねあの体調をねみんな 心配してくれてね元気にしてるってよく聞いてくれるんだけどねあの骨折とかだったらねあのあなんか最近調子良くなってきたのとかなるかもしれないけどあのやっぱねなかなかそういう風に簡単にはねあの治らないですねやっぱりうんだから動画を撮るのもあの比較的ね 体調の調子がいい時しか取れないのでね投稿頻度がちょっと落ちてきたりとかねあのしたりとかしてました本当にあのごめんなさいねあのできる限り、えー、撮りたいなと思ってるんですけどなかなかあの体調がうまくいかない日があるんですよあの何度もこう動画の中でね昔から見てくれてる人だったら知ってると思うんだけど あのコップの水水がね入ったコップもね持てないようなそんな日もあります動けないんです起きた時にで意識はあるけど体は全く動かないんですでそんな日もあったりするんですですはいで話は長くなりましたがそんな私を応援してくれてる方からの、えー、プレゼントが、えー、なんか2つ目ですね届きました、えー、じゃあそれを開けていきたいと思いますじゃあいつもの行せーの ゴープレゼントはいこれですあこれは良くないこれを開けていきたいと思いますちゅとなんだろうプレゼント何入ってんだろうん布布これ何パンツ <laughs> またパンツかよみんなあのみんなからパンツ欲しがってる人に思われちゃうニューベスト B2 あ B2 のシャツじゃん B2 のシャツじゃんありがとうえー、B2 じゃん 2XL ってでかいねめっちゃでかいな私レディースの M ぐらいなんだけどでもいいねあ生地がいいなうん 語のね文字が入った服が欲しかったんですよこれいいね日本で手に入らないから超嬉しいあとはおお B2 のニューベストアルバムじゃんすごいえー、嬉しい嬉しいわおお本当えー、すごいこれは日本じゃ手に入らないからいいね ありがとううわーニューベストって書いてるよあ CD これディスク2枚入りなんだねへえすごいこれ嬉しいよなんかめっちゃすごいねこうねなんかちょっとふふざけた感じのがいいねいいねあのね B2 はね本当なんか歴史があるバンドでしかもなんか若い人にも、ね、今でもちゃんと、ね、聞かれてるみたいな書いてあってえええマジで えこれこれはこれは違うよねさすがさすがに違うよねなんか後ろになんかサインみたいなの書いてあるんだけどこれ B2 のマジのサイン入りだったら <laughs> マジでえこれえ分かる読めるみんな読める サインってね読み読みづらいからねあんまり読むの苦苦手っていうかねあんまりサインよく読めないんだけどえこれなんか送ってきてくれた人た人たちが書いてくれたとかでも銀色のペンなんて使わないのええなんかこれ <laughs> マジでやばいやつもらったかもしれん いいのかな <laughs> なんか僕みたいな人がもらってええーマジでこれがこれがだよ